Salut tout le monde Aujourd'hui on est Martinique et j'ai envie d'essayer quelque chose d'un peu différent. On va filmer des colibris en ralenti. Malheureusement la qualité sera un peu moins bonne que d'habitude. Je suis désolé pour ça, mais j'ai pas le choix. C'est parti que vous avez adoré cette vidéo un peu différente. Si vous voulez en voir plus et si vous avez un avis à donner, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de partager. À la prochaine